Y si fue entre mañanas Y si fue cada mañana Despiértame nos puede parar. Y si ves por la ventana.